我们满衣上师来给大家传几部法，这是你们一致渴望的。第一部呢，就是对咱们年老、对你们的父母特别有用的法，就是往生弥勒净土法。啊，没有掌声啊！这个弥勒净土是愿往生，就是你想不想去？还有人没声音呢，想不想去？啊，只要你想去，愿不退，意思是到你死的时候。 那一刻都不退愿，不要说我不去了，这个不能绑架你去。只要是你愿意去，不退愿，这个叫愿往生成就法。因为他在四第四层天，在兜率陀天是欲界第四重天，离我们特别近。说弥勒菩萨呢，就会这个把你接直接接人上去，这个叫弥勒净土往生法。当然，你们中间很多是修这个。 呃，去西方极乐世界的，那我告诉你一个秘密，啊，你临死的时候记着，到了弥勒净土第一件事向弥勒菩萨请假，说，弥勒菩萨，我要去西方极乐净土。弥勒菩萨是八大接引菩萨，就是西方极乐世界的，呃，八大接引菩萨之一。那你要是说你到了那儿，跟他说你要去。 西方极乐净土，你注定往生，是不是啊？到了他的世界了，他还要送你一程啊， <laughs> 就必然把你接走了。所以这个书生啊，所以是迷了净土，它有两大好处：第一，你去了不退转，啊，不再会六道轮回；第二，你要去西方极乐世界，送你一程去往生，去诸佛净土都送你一程去往生。 哎，诸佛菩萨不会自私自利，绑架你说你来了不可以走了， <laughs> 霸占你，不是这样的。第二部法呢，这是这个我们公布了以后，国内的弟子，满一上师的弟子不干了，这个听说这一次都炸锅了，都要来。 啊，他有多少弟子？有七万弟子。啊， <laughs> 这个为什么要来？今天这次师傅呢，在我们南阳公开一部法，是彻缺托嘎。你知道大圆满里的这个最高的法是彻缺和托嘎两部法，托嘎里面其中的一个观光法，就是怎么去观太阳光。 光的这个光可以用太阳光把自己体内的晦气、阴气、浊气、倒霉气都清出去，然后获得长寿、吉祥、如愿、富贵啊！用这个观光法，这个是藏传佛教。你没有跟师傅十二年不传的法，说是这个满意上师在国内都没传。这个这次师傅对我们这个南阳地区特别慈悲，他说啊，你们我跟南阳这个关系挺好。 他主动要传，哎呀，我说师傅阿弥陀佛， <laughs> 真是万分感谢。这个法我知道特难求，啊，所以说这个不来你们就吃亏了。在第三天要传，那另外呢，师傅说，你们那菩萨多啊，这个很多的这个有福报，今生能成就的都在你们南阳。所说是当时安排你们转世轮回的时候，从喜马拉雅山、青藏高原一带，呃，康藏一带、四川。 呃，青海这个、甘肃这个青藏高原这一带转世的，这个藏传藏地的修得好的还没有成就的，基本上都转生到了们南洋一带，就是马来西亚、新加坡、这个泰国、印尼。 啊，还有台湾、香港这一带，因为你们这一生还有机会名正言顺的大张旗鼓的学佛，还可以大张旗鼓的放火。 <laughs> 哎，这个没有掌声也就算了，那要火一定要放火。哎，他们放点火，偷偷摸摸的，又怕警察。他们到我们这儿来一看，我的妈呀，你这这么大的九个坛城，五个坛城放火这。 也能批准的。我说没人管， <laughs> 是不是啊？哎，要火就要放火，哎，在国内没这个机会，所以说满云上是高兴的。他说：“嗯，我传一个本尊法，这个并且这次本尊法跟之前的本尊法不太一样，他传一个什么呢？传个本尊窍诀啊！这个窍诀，这个是属于窍诀部、心部、界部、窍诀部里面的东西。言下之意。” 如果学好了这个窍诀，人人都可以在本尊法中实现自己成就四臂观音法。四臂观音，你就是观音了。这是在升起次第，你必须成观音。师傅说，为什么必须成观音？这必须本尊成就你，因为本尊成就，你就有神通广大了。 你不是张卜生了，你是四臂观音呐，那众生来求你点事儿，你这手往上一哈，这是四臂观音罩着他的，他马上业障清除，然后所愿都成，是观音的大慈悲心，所愿心灵满足啊。但是这部法呢，这个时间很长，所以师傅第一场在你们这儿讲。 大概讲几个小时，第二场跑去新加坡讲几个小时，第三场在香港都是延续讲，因为不讲同样的，他传窍诀，就是很严格的，第一步怎么做，第二步，他说不能糊弄你，说啊关个顶了啊。 你们很多去别的这个道场，逛个顶了啊！你们已经有这个顶了啊，就完事了。呃，师傅传法不这么样子，他是一二三四五七，上山打老虎， <laughs> 你要打到老虎才算数，一定让你成就的，懂不懂？啊，是有个掌声啊！啊，这个书生啊。 哎，国内的学这个七万弟子都炸了，呃，我跟他们讲，我说有指标，先满足南阳地区的，说你们不不报名就算了啊，这个报了名的一定留个地方给你们，因为他七万弟子都来，哪有我们啥事儿啊？ <laughs> 你这个过报了，我说限制名额，限制名额，然后这个。 说是现在我们南阳地区的，我说你们顶多来个一千来人，咱们挤巴着坐，啊，是不能来七万人，这个开玩笑。那这个，所以大家都想着跑来拥护师傅，听这个书圣的法宝啊，书圣法宝。所以你们在这儿听完了，再想跑去新加坡，也给你们留味儿，好不好啊？ 啊，这个香港就可以不去了，香港离你们远，呃，但是香港那一场怎么样呢？就是你只要报名学习四臂观音法的人，香港师傅现场传法的那个录像，录录像带会给你们。那我们再回来补灌一次，然后给你们这个直接解法。那么最后的一段，如果香港还讲不完，师傅回到温哥华，大视频再通过这个大视频再传给我们。 所以，一定保证你这个四臂观音的窍诀都完成。当然，为了接引这个有缘的普罗大众，就是第一次见师傅的，说师傅还会做一个结缘灌顶，就是皈依灌顶，就跟你们之前这个大圆满一样，第一次做一个结缘灌顶。但是这次师傅，哎呀，真是赞叹他的慈悲，他这次的这个结缘灌顶不太一样，他这次的结缘灌顶是进行的四灌灌顶。 你们懂密法的就知道，一般的结缘灌顶就是，哎，你跟我结了个缘啊，阿弥陀佛，做个三皈五戒，这个四皈一，这就算了啊，就算结了个缘了。但师傅这次他做什么观呢？做平观、智慧观、秘密观、圣意观，也就是在密法的这个你要往下实修四灌，要一观一观的灌，就是说你今年结了宝瓶观，明年可能。 够格了，有这个智慧观；再够格了，有这个呃什么这个秘密观；再够格了，给你一个名，这个呃叫什么啊圣意观。所以说这四观它是要很多年你才是受受的。结果师傅这次慈悲了，说是哎呀，大家不容易求法，我一次四观都给他。掌声啊！哎，这个时也是带新朋友来啊，带新朋友来，这个划算。 你这不用那个，关键是师傅是用华语，我们还听得懂。呃，所以是我们今年的这个法会呢，在哪里举行呢？在金马皇宫。哎，不在这里了，这个鸟枪换炮了啊！到时候，哎，因为这个坐不下，我们这么多人，一千多人，一千五百多人，估计到时候国内来一千人的话，我们会达到一千五百人的规模，这么殊胜。呃，所以是希望不要少了你们啊。